E aí clã, Dunk de novo, hoje a gente está vindo com Bloodstained Curse of the Moon 2, jogo de plataforma para PC, PS4, Nintendo Switch, Xbox One. A gente gostou muito desse jogo e a gente pretende fazer gameplay do capítulo 1 completo, a gente já fez os dois primeiros estágios e a gente vai fazer o terceiro e quarto hoje, vamos lá? Muito bem, no último episódio a gente fez essa parte da árvore, né? Agora a gente vai começar com Raging Chariot. Ver se a gente dá conta. apanhando um pouquinho. Não tem problema, a gente poderia ter usado o pistoleiro. Vou aproveitar melhor os personagens. tem partes que não tem como acessar, ó essa aqui, só mais pra frente ó, que vai dar pra ter uma ideia de como é que acessa. O jogo é, é feito... Você tem que zerar ele várias vezes. Interessante a ideia. daí ele vai alternando os personagens. É legalzinho. Ele é bem enjoado também. Bons os jogos antigos de plataforma. Não tem tem nada que facilita a vida. Eu tô jogando no modo veterano. Zangetsu. Vai não, já. Só por causa daqui? Não, acho que não vou pegar não, viu? Deixa eu vir aqui, ó. Mais tranquilinho. Ah, era só baixar. Muito bem, eu pretendo vir aqui tomar um dano. Shine. Dale. Beleza. Esses esqueletinhos eles sempre apontam pro lado que tem que ir. É importante. Sempre que salva. Depois que morre acho que todos os personagens, você, você volta pra esse ponto. Salva. lá. A coisa não tá muito boa. <laughs> não deu pra fugir. Muito bem, aqui tá apontando o pistoleiro, ele tem essa habilidade de pular nas paredes. sombra. Uh, tomando. Não tem problema. Eu pretendo fazer o seguinte, que com o a gente vem aqui. Tenta passar. Se não der, paciência. Agora a gente usa essa habilidade com a menininha que a gente guardou desde o último, desde o último chefe. Que é um sucesso. Depois pula. Um de tensão, né? A gente sempre pula a água. Vai que é um buraco. Muito bem. Deu habilidade com a menininha. O ideal é tentar manter a menininha viva nessa parte. Porque... ele é a única que consegue pular um pouco mais alto. E aí é uma tristeza se não conseguir. Olha lá. <laughs> Perdemos ela. Perdemos ela. Agora o pulo fica bem limitado. Pronto, devia ter feito isso desde o começo. Vem, vem, vem, vem, vem. Isso. vai ser difícil. gente vai pegar o primeiro upgrade de, de vida, eu acho que é o primeiro upgrade de vida. Melhora um pouco o nosso HP. É, tá bom. A partir daqui a gente já recupera a menininha, se tiver que recuperar. precisaria. Mas é uma habilidade que só dá pra pegar com o menino, aquela lanterna ali mais clara. Mesmo porque só dá pra chegar ali com ela. É verificando se as paredes estão ocas. Pegando as sacolinhas para dar vida. Tem uma barrinha ali no cantinho que é. minha cabeça fica em cima. Perfeito. Vou jogar uma habilidade com os zanguetos agora. Se eu não me engano, dá mais dano. prefiro usar. Não tem um gasto muito grande. Eita. Nossa, acabamos <laughs> de pegar HP que faz isso. A gente tá quase um chefe. quase, quase no chefe. Esse chefe eu não acho muito difícil. É um pouquinho, mas não é muito. O chefe é mais fácil do jogo, na minha opinião. precisa é bem devagar. Vai pro cantinho. Se proteger. É só ir repetindo isso. Ok. Agora a gente meio que vem pra cá, escondidinho. Espera encerrar. A gente conhece esse personagem novo que vamos jogar com ele e ele é muito apelão. Hein? A gente adora jogar com ele. Um cachorrinho. Um robô de trem. <laughs> As ideias dos caras. Mas tá bom. Olha que bonitinho. É o Hat. Virou um aliado nosso. Beleza. O Hat ele voa. Ele é invulnerável. Ixi, pra área de gelo. Nunca hum, é legal aqui. área O Hatch ele só tem uma habilidade de ficar invulnerável. Tem esse pulo. Quebra a maior parte dos inimigos, mesmo quando eles estão intangíveis. Dá mais dano também que os outros personagens motivos óbvios. Acho que de todas as músicas é que menos gosta dessa área. Mas não tem problema, tem que passar. Tem tipo um altar, não é o momento de usar ele. também quebra espinhos. É muito pela pinica, não mesmo. Só que tem essa dificuldade, né? De mirar para baixo. já encontrou alguns inimigos, eu quero, quero mostrar como é que funciona. Aí na habilidade do Hatch, ó. Tá Tomando dano não dá nada. Vai. Aqui ele está indicando para ir para baixo, a gente vai seguir a recomendação. Muito bom. Tudo vai bem. Hum. Aqui a gente pegou um negócio para intangível. Intangível não. Intangível a gente já é. Então vamos descer, vai. Vamos só descer. se eu não me engano. aranhas dentro de caixas. Que isso é possível pular com essa personagem. Tem que aprender a ficar alternando. Sem dó. Agora aqui como estamos jogando com o rato, a gente pode quebrar o solo só alegria, só alegria esse personagem. Bom, aqui se eu não me engano, o ideal é usar esse cara. Eu me equivoquei, o ideal é usar esta menina. usar o hat mesmo. Na dúvida, usa o hat. Tem que controlar o HP dele para não perdê-lo. Não copio os Ankits. Quase, quase. Aqui não está precisando de poção nem nada, a gente não usou nada. Isso aqui é enjoado, essa parte. Aproveitando bem o hatch. baixo. Vai ter que fazer um... Usar a vulnerabilidade dele um pouquinho. Pronto. Consegui acesso a áreas mais tranquilas. Mentira, nunca, nunca é muito raro essa uma área mais tranquila. Tá andando, usando... dando poderzinho. dos mesmo. A gente pega mais um power up para aumentar a nossa essa mágica. Eu acho que está quase acabando, né? Quase, quase acabando. Não era é necessário, mas a gente já não, só um pouco. Eu acho que essa já é a área do chefe. Exatamente isso. Vai precisar de toda a energia possível, porque é um chefe enjoado. beleza. A gente já enfrentou esse chefe no Bloodstain. Oh, não. Aquele 3D. 3D. Não lembro. Como a gente janta. Olha O HP dele. feito. Primeira parte dela já foi e a gente gastou quase nada. Ah, é verdade. Vou pular aqui. Vamos quebrar o cenário. E sair derretendo. Parece fácil. Mas na verdade tem que aprender exatamente o que usar. Feito. Saiu voando uma espada de dentro. Sucesso, hein? A gente não sofreu nada, não perdemos nenhuma vida. Perdemos alguns personagens, isso é normal. Mas vamos bem no geral. espadinha. O apagador de alma. Vamos ver aqui, acho que com o apagador de alma as coisas mudam. As coisas mudam. Ó. Como vai mais longe, ó a magia, o que acontece agora. Tem esse aqui, ó. Ó. Sensacional. Vai usar pra caramba, vai usar pra caramba. Bom, a gente vai encerrando por aqui. Gostei da nossa gameplay? Esse jogo é bom, viu? Bom, vale a pena comprar. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos, a gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. Deixa um comentário pra gente, 25 plus da tá lenda. E fica assim. Até o próximo vídeo, ó. Viva a amizade.